Всім привіт! Це Артур, і зараз я провірю. По-перше, реакцію на українську мову. Ну, а по-друге, що б хотіли вам передати. Добрий день. Я український журналіст. Скажіть, що б ви хотіли передати тим людям, які живуть в Україні? Дуже дякую, гарно. передають ваші люди з України. Приїхали нас тут убивати. Дуже дякую, гарного дня. Добрий день, я український журналіст. Скажіть, що б ви хотіли передати людям, які зараз вас там з тої сторони, з тої сторони фронту? Що б ви хотіли їм передати? Перестаньте в нас стрелять. А ви що б хотіли передати? Без комментариев. Спасибо. Гарного дня. Добрий день, я український журналіст з Вінниці. Скажіть, що б ви хотіли передати людям, які з тої сторони фронту зараз знаходяться? Що б ви хотіли українцям передати? Чтобы был мир. Чтобы был мир. А мы тоже очень хотим мира и только этими живем. <laughs> Одними мыслями о мире, больше ни о чем. А ви що б хотіли передати? Ну то же Привет самое. на большую То землю. же самое, да. Да, Дякую. Очень, очень хотим на Украину и не можем никак выехать. Потому что нету У пропуска. вас якісь родичі там? Полно мы с Херсона, вот он у меня муж с Херсона. И у нас родственники в Херсонской, Николаевской области просто очень много. Вам перепустки не здають, чи чому ви не можете? Ну не можем никак еще да, сделать, да. Добре, дякую, гарного дня. І вам теж спасибо. Бачите, люди хочуть миру. Ну, продовжуємо зйомку і на українську мову також реагують нормально. Добрий день, я український журналіст. Скажіть, що б ви хотіли передати тим людям, які зараз з тої сторони фронту? Привіт. Дякую, гарного дня. Я український журналіст. Скажіть, будь ласка, що б ви хотіли передати людям, які з тої сторони фронту зараз знаходяться? Не знаю. С какой? С Украины? Так, українці. Пусть едут домой. Дякую. Добрий день, я український журналіст. Що б ви хотіли передати людям, які зараз з тої сторони фронту знаходяться? <clears throat> Наверное, прекратить войну как можно скорее. М, Потому что это ужасно, я думаю, для любого человека, вне зависимости от языка, на котором он говорит. Пожалуй, так. Удачи всем. Дякую, гарного дня. Добрий день, я український журналіст. Скажіть, будь ласка, що б ви хотіли передати людям, які з тої сторони зараз фронту? Що б ви хотіли передати українцям взагалі? <laughs> Конкретно такой неожиданный вопрос. Что тебе... У вас є якісь почуття, не знаю, що, що ви хочете сказати? От якби ви зараз говорили з людиною зі Львова чи з А Вінниці вы чи что, з Києва. какой журналист? Я вільний журналіст, я ні на Віль- канал не вільний працюю. Так. журналіст, Я Что хотела бы передать тем людям, которые так. там? Что люди оставайтесь людьми. Вот. Человеческое, это сказать, человеческое достоинство, оно всегда должно должно быть в людях, и никогда не, как сказать, ни при каких обстоятельствах мы не должны терять свое человеческое лицо. И все. То есть не превращайтесь в животных, оставайтесь людьми, сохраняйте свое сострадание, так сказать, и всегда будьте готовы протянуть руку помощи. Дякую, гарного дня. Ну, як бачите, дуже гарні коментарі. Скажіть, будь ласка, я український журналіст. Що б ви хотіли передати тим людям, які зараз з тої сторони фронту? Ні, ну, Щоб... сожалению, нічого. Ну, все одно у вас якісь почуття є, і щоб, мабуть, щось би хотіли сказати. Ми не розуміємо українську мову. Добре, дякую, гарного дня. Ну, ось і таке буває. Тобто, бачите, ну, до речі, я зустрічав і злих дуже людей, які там проклинали всіх, хто їх обстрілює, але в цілому дуже приємні люди трапляються. Добрий день. Я український журналіст. Скажіть, будь ласка, що б ви хотіли передати тим людям, які зараз там, по іншу сторону фронту, так би мовити? Что я хочу? Хочу я мира. Мира. И чтобы у нас та- такое же время было, как раньше. Зарплаты были, пенсии были. И чтобы дети вернулись, которые уехали, и внуки. Все. Дякую, гарного вам дня. Доброго дня. Я український журналіст. Скажіть, що б ви хотіли передати тим людям, які зараз по іншу сторону фронту? Скажіть те, що ви відчуваєте, не потрібно нічого там придумувати. Не знаю. Всего хорошего, добра, мира. Так же, как и нам, так и им мир нужен. Любви, счастья, здоровья. чтобы дети были здоровые, и родители. Не знаю, всего просто человеческого счастья. Дякую. А ви? Добре, дякую. Гарного дня. Скажіть, будь ласка, що ви хотіли передати людям, які з тої сторони фронту зараз? Я хочу передати їм благополуччя, щоб вони дійшли, щоб побачили своїх рідних, дітей і майбутнє щастя в майбутньому житті. Дуже вам дякую, гарного дня. Друзі, я не знаю, що вам сказати. Не вірте цим тупим маніпуляціям в цих ЗМІ. Комусь вигідна ця війна, але війна не потрібна ні нам, ви це прекрасно розумієте, ні тим людям, які тут. Ніхто не хоче війни, ніхто не хоче йти на Київ і на Львів. Ніхто не хоче. Тут живуть мирні, звичайні люди, які дуже гарно мене прийняли, я дуже їм вдячний. Я не знаю, чи прийняли би мене так в якомусь іншому місті. Е, ну не знаю, Донецьк мене вразив. Па-па.